可以 که خوردم از که دانم های بسیار Blah. Blah. جانم های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از که خوردم از دهان بندی در این دریا در این دریا